күн тутулуусун моделде карайлы биз күн жер айды көрүп турабыз ай дайыма бир каптал менен жерге бурулган айдын жердин айланасында айлануу мезгили анын өз огунун айланасында айлануу мезгилине барабар белгилүү бир абалдан баштап ай жердин бетин тосуп баштайт с жана д чекиттеринин ортосундагы чекиттен адам толук күн тутулуусун көрөт бул чекиттер жакындашуучу конустун бетинде жайгашкан толук фазага туура келет а 1 чекитиндеги айдын абалында жерде жарым жартылай күн тутулуу болот күн дискинин бөлүгүн ай тосот